Ciao, <laughs> ciao ragazzi, questo è il nuovo live, il live World Tour del 2010, è la prima copia, la stavo guardando, mi sembra molto bella. Io spero di aver messo dentro tutta l'energia giusta, quella che poi ho trovato a Milano, mm, al forum dove ho registrato, ma a Roma, a Palermo e in tutte le altre città d'Italia e del mondo. Mi sembra di aver fatto un lavoro giusto esce il 30 di, di novembre, spero che vi piaccia. Eh, sono qui a, a, diciamo a, a, supervisionare le prime copie, ma sto anche lavorando ad altri progetti e eh, ci rivedremo qua, su questo canale. Ciao, a presto.